Ok, Michael Ronda versus Reyes, toma uno. Hola a todos, soy Michael Ronda y esto es Versus Reyes. <laughs> Me quedo con Tini. Claro, no me voy a quedar con Roger, si no lo soporto más. Hola, ¿cómo están todos? Ay, voy a tener que quitar a Tini, porque ya hicimos una canción y quedó hermosa, así que a ver qué tal es ahorita. ¿Qué está pasando, pinche? Mmm. Creo que me voy a quedar con Sebas porque compartimos un escenario muy padre. Eso en la izquierda Por primera vez voy a tener que elegir a Male. ¡Ey, hola! Male. Male. Male. Oye, Male, cuando veas esto tienes que darme un arreglito. Eh, voy a seguir con Male. ¡Vamos, Rice! Voy a ir con Viotito. No, ya con Biotito me quedo hasta la muerte. Uy, <laughs> Eh, creo que voy a tener que cambiar para ir con Emi. Voy con Ani. Hola, soy Carlos. Ana. Yo soy Michael Ronda, espero que les haya gustado. Un beso enorme <laughs> con mucho cariño. Espero que estén muy bien. Chao, chao.